Salut à tous le poteau Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale car je m'apprête à entrer dans l'histoire des Dio games. En effet, je vais être le premier joueur à passer niveau SA1. Comme nous le montre le classement général, tous les high level au sommet sont actuellement coincés niveau 100. Je suis pour le moment 17ème, mais ça va très vite changer car je le redis, je suis sur le point de passer niveau 100. Alors c'est parti, on va faire ça ensemble en direct, mais pas en live. Vous voyez que je suis actuellement niveau 100 et à 99% du up. Il me manque 1009 points d'expérience. Alors on va ouvrir du coffre pour finir ce pourcentage manquant. Oui, je choisis un coffre en or. Oui, j'ai des goûts de luxe. Bon. Alors qu'est-ce que ça nous donne 1867 points d'expérience. C'est énorme. Ah du coup, me voilà niveau ça. Ça. Mais quel est ce maléfice C'est un scandale Le dieu du bug a encore frappé sur la planète UB Vérifions tout de même sur le site. Ah, Et eh oui Je suis bien le premier niveau ça 1 de l'histoire Maman, viens voir, c'est trop beau Voici, Ouroboros 25, souvenez-vous bien de ce pseudo, car je viens d'entrer dans la légende. Voilà, voilà les potos, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et n'oubliez pas de télécharger le jeu en cliquant ici, ou plutôt ici en fait. Voilà, là, là c'est le bain. Tchuss